Witamy na spotkaniu y, klubu Młodego Odkrywcy, gdzie uczniowie klasy 6A przedstawią y, doświadczenia, nad którymi pracowaliśmy no, kilka miesięcy, można powiedzieć. Zbieraliśmy je razem. I proszę, Janek, jakie pierwsze doświadczenie? Y, nakładamy no, nienakupionego balona na butelkę i, z, i chłodzimy butelkę, przez co woda w środku będzie zimna. Gdy dolewamy ciepłą wodę y, do jakiegoś naczynia, w które włożymy butelkę, powietrze, zacznie, powietrze w środku zacznie się rozprężać, a balon zacznie się pompować. Tak jak widać tutaj, pięknie balon nam się napompował, można powiedzieć sam, bez naszego wysiłku. Dobrze, teraz y, Dominika i Jurka. Sabina Jurka. Przepraszam, Sabina Jurka, tak. Y, do... Wykonają następne doświadczenie, wulkan. wcześniej zabarwionej wody dosypujemy biały proszek. dodajemy dolewamy ocet. Chodź, Zachodzi re, re, reakcja chemiczna i mamy e, eksplozję piany. I nasz wulkan. Dobrze. Y, teraz... Y, dziewczynki się już mogą tam Teraz y, Dominika i Ola wykonają doświadczenie z barwieniem y, wody. Tak. I proszę. Do jednego pojemniczka dodajemy zimną wodę, a do drugiego ciepłą. Dodajemy kilka kropel barwnika i czekamy co się stanie. W ciepłej wodzie po dodaniu barwnika woda się odbarwia. A w zimnej wodzie zachodzi zjawisko dyfuzji, czyli samorzutne mieszanie się mieszanin. A czy uda nam się znowu przywrócić kolor w drugim Tak, po dodaniu naczyniu? octu yy, kolor magicznie się odbarwi i e, kolor będzie ten sam, niebieski. No, Dziękuję. Bardzo ładnie. No dobrze. Y, teraz Janek. Następne doświadczenie, które przygotował z Pawłem. Y, teraz będziemy zgaszać świeczkę bez dmuchania na nią. Y, proszę, żeby Paweł zapalił tej świeczki, żeby się paliły. A ja stworzę mieszankę z tak zwanego białego proszku. Dużo dużo, Muszę jeszcze dosyć.

Dobrze, to pani położy tą I Proszę bardzo, próbujemy. I w naczyniu y, stworzył się dwutlenek węgla, przez co y, przekręcimy trochę y, nasze naczynie. Dwutlenek węgla wyleje się na świeczkę i ją zgasi. Dobrze. Yy, dziewczynki, teraz jeszcze, tak? Odstawiamy. Teraz wykonamy rozetę na mleku. Dodamy mleko. E, do mleka dokładamy barwniki w różnych miejscach. więcej barwników, tym ciekawszy efekt. Zamaczamy patyczek, wpłynie do naczyń i wbijamy go w środek. Barwniki będą się magicznie same oddychać Będą się mieszać kolory, ale też będzie widać dużą przestrzeń, na której jest mleko. I ostatnie nasze doświadczenie. Tutaj poproszę Dominika. Przyłóż tutaj jajko, wejdzie, czy wejdzie to jajko nam do... Nie, nie, chce wejść. Zobaczymy, czy uda nam się włożyć jajko. Będziesz musiała to jajko zaraz jak ja wrzucę zapalone tą wiązkę postawić tutaj tą węższą częścią jajka do proszę. No teraz proszę. I jajko jeszcze powoli wciska do Magicznie. O, nie mamy. <laughs> Co się stało? Wytworzyło się środku ciśnienie, które wciągnęło nasze jajko do butelki. Dziękujemy za uwagę.